نكسي يسميط نهار غايا مرات فغض الشلاغ دكازاوس هاد ريساش كيكسي قلمة شوف تقزن تقزن يا انسي الكرام إيدا ميدا تنقى جيدا أه بيتكرين حازن دموازن أه أه بوبس أرحت بكاي النوغة أرز ما غضي فيغ شي صوتي بحيل أها ¿Qué es Bem, só Thank you.